FM nonstop Friday. හරිඩාගේ oh. පාටි දාන්න ඕන සතුටක් නේද එයි. යේ! බබා සන්තෝෂේ මට සන්තෝෂයි කියාගන්න බෑ. ඔයා දන්නවද? පන්තිය සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර හරිද? ඔන්න නිකන් හිතන්නකෝ පන්ති ළමයි 30ක් 40ක් ඉන්න ක්ලාස් රූම් එක 10ක් 15ක් වගේ ප්ලේස් එකක විභාගයේ රිසල්ට් ඇවිල්ලා තිබිලා හැමෝම බැලලා ටොකු ඇන්ලා ගෙදරත් ගිහලා බැලුනුත් තාලා හරිද? ඒවල් පැත්ත පලාත ගන්න බෑ ගමයන්ට බෑ පාරයන්න බෑ ලැජ්ජාව බෑ ඒවගේ ප්‍රගතිවාර්තාද ගැන අපේ මේ ස්ටන් රිපෝට් දෙන් දවසට ස්කෝලෙන්ඩ බෑම්මලත් එක් එහෙම ඉඳල ඉඳල ඉඳල ඉඳල ඉඳලා කෝමරි ගේමක් ගාල පළවෙනි දහයාතරට වගේ ආවට පස්සෙත් දැනෙන ගැම්ම තියෙනවා නේද නිකං අම්මා තරනියන් කෙලින්ම බබා අර ඉස්සර නිකන් මේම කන පාත් කරා මූණ හංගම් පාරේ ගියා අපි නිකන් කෙලින්ම අත් දෙක සාක්කුවේ දාන් යන්නේ මේම කරලා නිකන් ඇඩ්ඩෝ වගේ මන්නම් බබා නෙප්චූන් ප්ලූටෝ එවත් පහු කරන් යනවා <laughs> දැන් ඇවිල්ලා එහෙම ෆීල් එකක් තියෙන්නේ බබා ඊයේ මැච් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම වා කියන්නේ මම ගියා ඔයා නැකෙත්තාරාමේ ගාවින් ගියා එතන මලිගාවත පාරේ නෑනේ <laughs> හරිද එතනින් ගියා මන් දැක්කා මැච් එක තියෙනවා හිත කැඩිලා ගියා මගේ වා කියන්නේ බබා කෙලින්ම මැච්චෙක් ගැන ඔක්කොම තියන්නකො අපි ඇවිල්ල බබා කෙලින්ම ආව අයිසිසි ලෝක කුසලාන ඔය දැන් සුපලියගේ අලුත්ම ප්‍රසාද ලකුණු සටහන්ට අනුව ලංකාව දැන් අටවැනි තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අටවැනි තැන අපි තව ඉස්සරහට යනවා. මේක මේ විදියටම දිගටම කරගෙන ගියොත් හරි. ඉවරයි ඔය කටින්නම් කියන්න එපා. ඉවරයි. මගේ හදවතින්ම අවංකව මොකද ඊයේ හැම දෙයක් වුණා. දේවතාවුන් සිහිපත් කළා තමයි මේ. ඒ ඉෂ්ට දේවතාවුන් සිහිපත් කළා ඊයේ කෙනෙක් කරලා ආයුෂ්ක ප්‍රාන්දු එවලෙම අවුට් <laughs> වුණා. ඊ අපි මැච්චක බලබල යනවා හරිද අවිෂ්ක එකසිය දාහතර ගැව්වා විතරයි අපේ ටීනයි මමයි අපේ අපි සෙට් එකනේ හිටියේ හරිද මැච්චක බලන අපි සෙට් එක හරිද එකසිය දාහතර ගැව්වා විතරයි ටීනා කිව්වා අනේ දෙයි පීටයි අවිෂ්ක ඔහොම්මම යන්නකෝ එසෙන්නින් අවිෂ්ක දෙවි කියන්නේ අම්මේ ඕකගේ කට තමයි කට මමයි අපේ දුමී ටීනයි අපේ සෙට් එකයි අපි මැච් එක බලනකොට ටීනා විතරයි පැනපොකමන් කියන්නේ අවිෂ්ක කිව්වා ඉවරයි අවිෂ්ක හරිද ඔයා කටාරින්න එපා ඒ නිසා බබා හරිද මම එහෙම ඊළඟ මැච්චකවත් ගේම ගහගන්නු මේ වගේම සුපිරියට අපි දැන් හිටියේ 11 වෙනි තැන. අපි කොහමද ඔන්න ආව 8 වෙනි තැනට. මම ඒක කිව්වේ. පන්තිය නිකන් පස්සෙන් හිටපු එකෙන් නිකන් පළවෙනි 10 අතරට වගේ ආපුහම දැන්න ෆීල් එක තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් හිටපු හැටියට මේක අම්මෝ පළවෙනිය දෙවෙනිය වුණා වගේ තමයි දැනෙන්නේ හිතට. ලකුණු 300ක් ගහගත්තා කියන්නේ බබා අපි හිටපු තත්ත්වෙත් එක ගත්තාම දැන් ඒක නිකන් ඇඟේ නිකන් ලේ නහර වලට දැන්නව නැද්ද? අපි මේ කෑ ගහන්නේ, අපි මේ කියවන්නේ හැමදාම අපි මේ බනින්නේ, අපි මේ රණ්ඩු වෙන්නේ, මේ අංචි අල්ලන්නේ, හරිද? තරහට නෙමෙයි මොකද අපිට ණය ඉල්ලෙන් ටිකක් ටීම් එකේ උන්නේ නෑනේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ දිනුවක් කියලා අපිට මොනවා හරි ලැබෙනවා කියලා දෙවන්නේ මේ ඇවිල්ලා අපිට අපේ අපේ එකම අපේ ඇඟට කාවැදලා තියෙන. ඒ කියන්නේ බබා ඊයේ එක දැක්කා. ටීම් වර්ක් එක කියන එක හුතරම ඊයේ මැච් එකේ දැක්කා. ඒවාට කියන්න එන් මැක්ටම්ගේ කැච්ච එක වනිදු ගත්තේ කැච්ච එකෙන් තමා මැච්ච එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එක ආවේ බබා. කොනෑ කියනවද? හරි. ඒක තමයි ටර්නින් පොයින්ට් එක නේ අනිවාර්යෙන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒත් සෙට් එක අතහැරියේ නැහැ. හැබැයි සවුත් ආෆ්‍රිකන් ටීම් එකත් වැඩි අතහැරියේ නැහැ. 286කට මාවා. අපේ 300ක් ගහද්දී හිතුවෙක් දෙයි තමයි වැඩේ. බයි බබා අපේ ටීම් මේ කට්ටිය ටීම් වර්ක් එක කියන්නේ ඒකයි. අන්තිම ඕවර්ස් තුන ආයේ කෙලින්ම චාමිකයි දුෂ්මන්තයි. චාමි කරුණාරත්න දුෂ්මන්ත චමිරයි දැම්ම කෙලින්ම ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්න. ඕවර්ස් දෙකෙන් තමයි මැච් එක කරකෝලා ගත්තේ බබා අන්තිම වෙනකන්. හරි. හැබැයි අපේ ස්පිනස්ල සෑහනගේම ගැව්වා ස්පිනස්ල සෙට් එක අයි එකමක ටීම්වක් කීය දැක්කා මේ තමයි නියම මැච්ච එකක් කියලක නැච්ච කියන්න බබා ඔයා කියන්න අපේ හදවත ලෙෆ්ට් වෙලා තිබ්බේ කොයි වෙලේ ස්වර්ගෙනම් ඉතුරු ටික බලන්න වේද කියලා මම බයින් හිටියේ මොකද ඒ වගේ බලලා පුරුදු නැහැ අපිට දැන් කොහෙන්ද බලන්න වෙ කිව්වේ මේ වගේ උද්වේගකර අවස්ථාවක් බලලා පුරුදු නැති නිසා මම හිතුවේ මැච් එකේ ඉතුරු ටික මට ස්වර්ගේ ඉඳන් බලන්න පුළුවන් හાર્ට් ඇටැක් එකක් තියෙනවද නැද්ද <laughs> ඔයා කියන්න බා චරිත්ත කලංක හරිද චරිතසලංක අලුත්ම ක්‍රීඩකෙක් අපේ ටීම් එකේ බබා හැත්ත දෙකක් ගැහුවා බෝල හැට දෙකට හැට දෙකක් න හැට දෙකට ඇත්ත දෙකක් මෙහෙම ගහනවනම් මොනුවද කරන්න බැරි දෙයෝ දනංජයට සිල්වා හරි එන්න සීනියම් පලේය හතරි සතරක් ගැහුව බා කොහමරි මේක තමයි තියෙන්න ඕන මේ ගැම්ම තමයි තියෙන්න ඕන බස් මැච් එකම ආයේ ගොඩ දාගත්තු ගොඩ දාගෙන ඔය ටීම් වර්ක් එක තියාගෙන යන් ඔහොම ඉස්සරහට අපිට හැමදාම මේ වගේ ගැම්මෙන් කතා කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ මැච් එක ගහනවා ගේම ගහනවා hip hip hurray hip hip hip hip hurray මං වාඩි දෙයක් කිව්ව මතකද ඔයාලට මේ ඇවිල්ලා බම්බර වැල්ල ගැහුවත් කරගෙන කාලේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ටිකක් ඇවිල්ලා තිනවා වගේ දැනනවා කියලා. මේ සතිය ගන්න බබා. අද සිකුරාදා. මේ සතිය ගන්න අපිට ඔලිම්පික් මෙඩල්ස් දෙකක් ආවා. හරි ඔලිම්පික් මෙඩල්ස් දෙකක් ආවා. චෙස් වලින් හරි වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකක් හම්බුන අවුරුදු 10ට අඩු චූටි දුවගත්ත චැම්පියන්ෂිප් එකේ ඔන්ලයින් චෙස් ගේම් එකෙන්. හරි දැන් මේ ක්‍රිකට් වලින් ගිය මැච් එක. බබා ග්‍රහය මාරු වෙලාවද මන් දන්නේ ලංකාවේ නේ. මොන දේ වුණත් මේ වගේ වසංගතයක් මැද්දේ අපි මේ ලබා ගන්න ජයග්‍රහණ හිතට හරියට දැනෙනවා නේද? අපිට ආඩම්බරයක් අර තියෙන හදවතින් තියෙන එච්චරයි අර තියෙන ප්‍රෙෂර් එක හරි ඒ තියෙන ඔළුවේ තියෙන මයින්ඩ් එක හරි අපි සමහර අය ડિප්‍රෙෂන් මේ තියෙන වාතාවරණය උඩ ඔක්කොම නිදහස් වෙලා ස්ට්‍රෙස් රිලීස් වෙලා අපේකම අපිට දැනෙන ඇඟට ගැම්මට ජය වේවා ජය වේවා යමු ඉස්සරහට හිප් හිප් උරේ ගැම්මක් තමයි <laughs> ගැම්ම වැඩිය ගැම්ම ගන්න එපා පුටුව කඩේ නංගේ ඔය ගාන්ටයන් ඔය ඇති හොඳටම ඔය සයිස් එකට ගැම්ම ගන්නකෝ පුටුව කැඩෙන ඕමින්